Здоров, чуваки. Короче, нам лишився один предохранитель. Я, короче догадуюсь, де він є, і зразу за ним. Без всяких приколів, бо серйозно, я цей момент переграю вже, мабуть, десь 17 раз підряд. Бха, мені він вже так надоїв. У мене вічно то злітав звук, то відео не записувалось. І от нарешті я набрався сил записати ще раз. Надіюсь, цей раз все вийде. Я вже знаю на пам'ять, що до того цей кусочок моєї пробіжки буде не дуже цікавий. Ну, для мене. Він буде тупо такий на автоматі. Коротше, бігом. Перезачик. Короче, що, вставляємо предохранитель резко. Третій. Нажимаємо кнопку різко. І що ми бачимо? Що ця непонятна фігня кудись впала. Коротше, я вже знаю, куди йти, того я довго не буду тут шукати це все. Нам, коротше, назад. Нам вниз. Да, тут один раз я вже не долетів. Можна вмерти. Ой, можна спуститись в самий низ в підвал, там є <coughs> батарейка, я так, короче, і зроблю. Я вже ще раз потрачу час. Ну якщо у мене і цього разу нічого не вийде, то я тупо перепригну цей момент і почну вже з іншого то й все. Так, заметочку. Заметки, ні, документи. Чи хто хоче, може нажати собі на паузу і почитати. Да, до речі, в мене. Я хворий, у мене голос буде трошки інакший через те, що я простудився. Так що не пийте, люди, солодку холодну воду на ЖД вокзалі на вулиці в мороз. Коротше, він нас не буде трогати, поки ми не візьмемо ключ. А ключ от він де. Разом з цим мільціонером. Гражданин начальник! Чуєш, командир? І зараз він буде в кінці коридора. Як по заказу. Здоров, чувак, здоров. Нам наверх. Перепригуємо. Голоп. Фішка в тому, щоб перепригувати раніше, ніж тобі здається. Коли здається, що... Вот, уже от, блядь, уже все, зараз не допригнеш, а ніхуя там ще метр є. Вот в чому прикол. Я думал, что уже все, вот. А то нифига не все. А ще міг бігти до хера. Так, нам треба йти по кровавому следу. Берем батареечку. Да, и тут було куча приключений. Короче, я разил 15 такого забігав, збігав, падал и лишь аж потім поняв, що... Прикол в тому, що треба просто тупо в самий край стати. Повністю. Вот отак. І тільки він допригне. Ой, блядь. Ха, не сработало, не сработало. Ну нічого, будемо разом з зажатим шифтом пробувати. <coughs> Або він взагалі рандомно скаче, коли йому захочеться, тоді він достає, а коли ні, то ні. Так. Я вообще, блин. Можешь заниматься спортом. Настроить. Так. Ну. Трошечки без камеры. Это уже та така э, рябь і шум у видео надоел. Ну, ненадовго мене стало. Так. Якого сука хуя? Це що знову починається ця сама історія? Йоб твою мать, давай резче, блядь. Я лише трачу задур батарейку. Коротше, чесно, оцей відрізок ігри. Я через оцей відрізок ігри, я вам серйозно кажу, якщо якщо колись мені ще прийдеться в це, то я просто відмовлюся. Тому що мені вже настільки надоїла ця ігра із-за оцього моменту. З тим ключом і з оцим приганням, що я вже ненавиджу цю ігру. попробуем так. Ну, блядь. Короче, я останній раз біжу, а далі там все на паузах буде і... Якщо я зараз не пригаю, то я обріжу ті всі моменти, де я тисячу раз пробую. Да, буде заметно по батарейках, скільки раз я пригав. Да, я замовк, до речі, того, що я думаю, що цей раз теж нічого не вийде. Вот, наре, блядь. Перезарядочка. Оп. В яму провались. Вальрідер велась. У мене вже тут все по стандарту. Да, тут походу має бути батарейка, про яку я завжди забуваю. Десь вона є. По-любому є, бо я завжди завтикую її взяти. Да. Нам наверх. По фінансовій піраміді. Вай. Що там у нас було по кровавому сліду? Значить нам сюди. А тут, коротше, починається страшне пекло, коли я пройду ці двері. То тут повний піздець. То, що там є такі чуваки, які вирубають, коротше, вони з такими мачетами ходять. І вони вбивають тупо за один раз. І... О, бля, валь... вальрідер пролетів. Я його перший раз, до речі, тут замічаю. І в чому прикол, що вони тупо вбивають тебе тим мачете з першого разу. А куди тут іти, я так до кінця ще не розібрався, бо в мене злітала запись і я тупо вирубав нахуй ігру. Так. Тут десь має бути комнатка. От. Да, і тут має бути замічка. Я вже її не буду читати, вона вже мене заїбала 200 разів підряд її читати. Хто хоче нажміть на паузу. Все. А тепер от я рискую, йду, заходжу в ті двері і коротше починається якийсь піздець. Дивись, от. Ахуєть. І я їбу як як тут далі, я не знаю. То просто піздець. Бери, сука, батарейку. Коротше, якщо на них попадаєш, то тобі жопа. Їх треба якимось, блядь, обходити, тікати, о, тут під ліжка, я не знаю. І я собі так догадую, що мені треба. Тишина, тишина. Я догадую, що мені треба в ті двері, з яких він вийшов. Йоп твою мать. Напряжненько, напряжненько. Так, походу все. А тут що у нас? Тут будемо пробувати йти збоку. Да. Ай, бля, серйозно, бля, це вже... Це вже не приколи. Чому, Що я замітив в цій грі? Коли ти знаєш, куди йти і що робити, то ігра взагалі здається дуже простенькою, коротенькою. Тобто взагалі без напрягів. А коли ти не знаєш, куди йти, то вона здається безкінечною, страшною. Коротше, тут треба перепригнути, я не знаю, получиться, ні, ну. Головне не пригати раніше. Є. А, я би походу тут і так, і так перепригнув. Все, пизда, чувак. Давай вже падай, куди ти без камери. Ёб твою мать. Короче, сохранение. Добрі хлопці і дівчата. <clears throat> До наступного разу, бо того, що далі вже нема куди. Треба відпочити. Зараз стільки бігати без камери, я, мабуть, йобнусь. Добре, всім пока.